Hola chicos? Soy Luis Lobo Freak y bienvenidos a una nueva reacción. En este caso estaré haciendo una reacción de un video que ustedes mismos me recomendaron a través de mi Twitter, el cual les dejo el link aquí en, encima donde pueden seguirme o y además de que la persona que lo recomendó fue esta aquí. Así que muchísimas gracias por la sugerencia, vamos a checar el video. Aquí vamos chicos. Life of the la vida de la muerte. Oh. ok, esa es la muerte. Entonces, ¿está haciendo esto por diversión o realmente esos animales son viejos o algo por el estilo y ya les tocaba morir? Oh. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Venados? <laughs> oh. ¿Quiere quiere tocarlos sin que mueran, supongo. No, no creo que ningún animal permita eso. Ey, tienes cuatro dedos. Es increíble como una animación tan, tan fuerte no tenga ni siquiera una sola palabra en ella. Oh, shit. Sí, supongo que tiene miedo de, de herir a alguno de ellos. Hmm. ¿Qué es lo que quiere del venado? ¿Tocarlo? música es muy envolvente, la verdad. No, y él simplemente lo sigue. <laughs> Qué buen tipo. Es irónico que este video te haga decir que la muerte es un buen tipo. <laughs> Oh. Ella lo sabe. Siento, pero temas de animales es injusto. Marsha. Marsha es el nombre del autor. Eso es todo. Continúo por un poco, pero no estoy seguro de... No, creo que eso es todo. Vamos a ver si encontramos una buena escena para terminar. Creo que eso está bien. Ah. No es justo que hagan este tipo de cosas. Saben que cualquier tema relacionado con, con niños o animales te va a llegar al corazón. ¿Te gusta o no? Y es una increíble reflexión de cómo él, la muerte en sí, mata todo lo que toca y pues es una vida bastante solitaria si no quiere herir a alguien. Pero es algo natural que va a llegar tarde que temprano. Y... <sighs> Eso es un hermoso y buen hecho video. Así que muchísimas gracias por la recomendación, chicos. <sighs> no, no esperaba que fuera tan tan fuerte el mensaje que tenía y, y más porque no hay ni una sola palabra en todo el video, es simplemente música, imagen, lo cual es increíble, la verdad, es un muy buen trabajo. Así que, bueno chicos, si a ustedes les gustó, voy a tratar de dejar el link original aquí en la descripción y vayan a checar el, el contenido de, de este autor, es bastante bueno por lo visto. Pero bueno, y de nuevo gracias por la, por la recomendación. Ah, y si ustedes tienen un video que, yo, que quisieran a que yo reaccione, pueden dejarlo en los comentarios o en mi Twitter, así como lo, hicieron para este video. Y yo le, echaré un ojo. Muchísimas gracias por todo, chicos. Soy Luis Lobo Freak. No olviden suscribirse si así lo desean. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye.